Ons eer U. Ons maak U naam groot. En hierdie verwagting in ons hart as U in ons lewens gaan inspreek. Amen. Jesus alles in elkeen. Dis al hoekom ek hier sit vanmôre. Dis al hoekom hierdie kerk hier staan. Omdat ons wil hê dat Jesus alles in elke mens op hierdie aarde se lewe moet wees. En daarmee het ons saam vir mekaar gesê hoe ons dit gaan neersit is om God se opdrag uit te voer wat sê gaan maak disippels, bring mense in dat hulle Jesus as alles in hulle lewe kan beheer. En dit het so duidelik deurgekom laas week dat ons hierdie ding kan vat en baie groot meneer met bravade hierdie ding kan gaan probeer wys en leef daar vir die wêreld. Maar dit sal nooit slaag nie. Jesus word alles in my en alles deur my na ander mense daar buite slegs as ek aan die einde van myself kom my eie gebrokenheid vir hom kan erken en dan kan hy my gebruik vandag se tema is vreugde in hartseer. Matteus 5 vers 4 wat sê geseend of gelukkig is die wat treur want hulle sal vertroos word. Julle hierdie hierdie is vir my 'n moeilike een. Ek het in my 35 jaar van bediening duisende mense se pyn en hartseer gesien en beleef en dikwels aan my eie lyf gevoel. En na al hierdie jare het niks verander nie. Ek ek was so dikwels verleë sonder woorde, nie geweet wat om te sê nie en en dikwels sonder antwoorde as mense antwoorde by my gesoek het. En wat ek ook beleef het in al hierdie jare rondom mense se seer en pyn en trauma en hartseer is dat ander mense rondom ons so wreed kan wees in wat hulle vir mense sê met die beste bedoelings. Wat ek ook beleef het is dat die mees algemene reaksie wanneer hartseer in my lewe kom en trauma en pyn my tref en ek aan die einde van myself is, dat wat mense probeer doen is om om om die lyding te vermy so vinnig as moontlik om hierdie ding te omseil om net weg te kom hiervan en mense doen dit op verskillende maniere baie mense gaan in ontkenning in Hulle onderdruk dit, hulle steek dit weg, maar wie wat hy sit hier binne en hy groei soos kanker. Jy kan dit nie wegsteek nie. Baie mense blameer. Iemand kry die skuld, arme ek, ek is die slagoffer. Dis God se skuld, dis Adam en Eva se skuld, dis wie se skuld ook al. Baie mense verval in amper hierdie depressie van skuldgevoelens. Dis God wat my nou straf en ek verdien dit en ek moet dit nou maar vat en In Amerika is 'n man met die naam Jeff Goldblatt. Hy is die stigter van die Get Over It dag. Hoor jy hulle? En jy kan gaan kyk by die huis as jy nuuskierig is. Daar's 'n webtuiste, die Get Over It webwerf met baie nuttige wenke wat jou gaan help om jou trauma en jou seer en jou pyn en jou hartseer so vinnig as moontlik uit die weg te ruim. Dis is die wêreld vir ons sê ons hierdie goed moet verwerk. En het jy mooi gehoor wat Jesus kom sê? Hy kom gooi die appelkar om in Matteus 5 vers 4 as hy sê gelukkig geseend is jy as jy ly, as jy treur, as jy aan die einde van jouself is. Julle ek het nog min mense gekry wat gelukkig is oor die pyn en die seer en die trauma. En nou moet jy hoor, die Griekse woord <clears throat> hierdie woordjie vir gelukkig. As jy in die Woordeboek gaan kyk, dan sê hy supreme extremely blessed. Nie net 'n bietjie nie. By extension fortunate are those who mourn. Julle hierdie ding maak nie sin in my kop nie. Maar dis wat Jesus sê En miskien moet ons vanmôre sê ons gaan hom vir die eerste keer in ons lewe dalk glo en nie die wêreld met sy get over it planne nie. Ek het al baie gedink, miskien verwys hierdie ding Nou ag hierdie onverwagte dramas wat jou lewe so tref en dis vir jou erg en dan los die ding op of dit was toe nie, nie so erg nie en jy's so gelukkig dat die ding opgelos het. Dis glad nie so nie. Die Griekse woord wat hier vir treur gebruik word is die sterkste woord in die Griekse taal vir treur. Dit beskryf die soort droefheid of pyn wat so hou vas op jou kan kry dat jy dit glad nie kan wegsteek nie. Dis lewensontwrigting. Alles stort in in een dis daai pyn en seer en trauma wat jou letterlik aan die einde van jouself bring dat jy nie die lig meer sien nie. En dan bly die vraag: Hoe? Hoe maak dit jou gelukkig? Hoe maak dit jou supremely blessed? Hoe maak dit jou by extension fortunate? Jy sien uit God se perspektief is om seën te beleef of geluk te beleef nie afhanklik van uiterlike dinge wat rondom my gebeur nie. Dis iets wat hier binne gebeur. En hierdie geluk van hier binne is net te kry sê hierdie versie in Matteus deur 'n stortvloed van trane wat ek nie kan keer nie. Op verrassende wyse as God ingryp in my diepste nood en elende, dan skep lyding en trauma en seer ruimte hier binne in ons gees vir die teenwoordigheid van God soos nog nooit nie. Kan ek julle terugvat na Job toe? En ek dink baie van ons dink maar niemand het nog my pyn en my seer beleef nie. Ek vat jou net weer terug na Job toe. Ek dink nie een van ons wat hier sit kan sê dat die pyn en seer en lyding en trauma wat ons al beleef het met Job kan kers vashou nie. <clears throat> Alles wat daai man gehaat het en dit was baie is van hom weggeskeer en weggeruk, selfs sy gesondheid. Hy het met niks geëindig nie op 'n ashoop. Job se vrou se houding was get over it. Sy het vir hom gesê: "Vloek God en sterf. Kom net verby. Kry net die Here uit jou lyf uit." Weet julle wat is die amazing ding van Job selfs met die beste raad van sy vriende wat vir hom gesê dis jou skuld. Hulle het die skuldige gesoek. Het Job gesê: "Hierdie is nie waar nie. Ek weet my verlosser leef. Ek verstaan dit nie." het Job vrae gevra baie. Het Job met die Here gedineer in hierdie tyd baie, maar hy het die hele tyd God voor oë gehou en op die ou einde as God vir hom deurkom, daar aan die einde van die boek. Dan sê Job Hy sê eintlik in soveel woorde, Here, ek het al die jare gedink ek het U geken, maar ek besef ek het nie. Hy sê eintlik het ek net van U gehoor, maar nou het ek u gesien. En daarmee sê hy, het ek u beleef, u nabyheid, die werklikheid van wie u is, soos nog nooit tevore in my lewe nie. En dan staan vrede <clears throat> in hy man se hart op die ashoop. Op die ashoop. Jy sien wat gebeur met ons traumas en ons seer. Ons ons eindig met 'n met 'n stuk leegheid hier binne in ons wat vol gemaak is deur dit wat ons verloor het of wat ons van weggeruk is en wat ons hart seer maak. En dan sê Matteus 5 vers 4 is God die enigste een wat daai leemte en daai leegheid met sy teenwoordigheid kan kom vul soos wat jy in jou hele lewe nog nooit beleef het nie. Kan ek vir julle Matteus 5 vers 4 in die message vertaling lees? Hierdie is fantasties. Die message sê: You're blessed When you feel you've lost what is most dear to you, only then can you be embraced by the one most dear to you. Want God se teenwoordigheid is geluk, is seën. God se teenwoordigheid is 'n supreme blessing. God se teenwoordigheid bring my waar ek in extension fortunate is om dit te kan beleef en te ervaar vir wie hy regtig is. Ek glo elkeen van ons in hierdie gebou vanmôre het 'n storie of 'n paar stories oor seer en pyn en ellende. Miskien sit jy hier en jy's in die midde van die grootste trauma en seer en pyn wat jy in jou hele lewe nog ooit getref het. Ek het ook 'n paar sulke stories. Is baie van julle wat weet ek het onder andere in my lewe 'n moord storie En toe daai ding my tref en ek 'n boodskap kry dat my ma met klippe doodgegooi en vermorsel is met 'n tuinvurk. Moenie dink Matteus 5 vers 4 was in my kop nie. Moet dit nie vir een oomblik dink nie. Ek het vrae gevra soos Job. Ek was ontnigter. Ek was gebroken maar ek was woedend, woedend kwaad. En daai woede het so gekulmineer dat ek op die ou eind vir die Here letterlik sy fortuin vertel het, hom gevloek het, hom afgeskryf het en gesê het ek soekie so God soos jy nie. Jy is die een vir wie ek al die jare gepreek het, vingerswaaiend dat jy 'n God van liefde is. Waar's jou liefde? Hoekom het jy dit nie gekeer nie? Hoekom het jy dit toegelaat? Jy is die God in wie se naam ek vir mense gesê het, jy moet jou vyande lief hê en vergewe. Daar's nie 'n manier wat ek 'n moordenaar gaan vergewe nie wat nog lief hê en ek het hom afgeskryf. En ek het planne gemaak om die res van my lewe sonder hierdie God wat ek nie eers op daai tyd bes, gedink het bestaan hy nie, is dit nie net 'n grap of 'n illusie nie om sonder hom te leef en klaar te kom en ek het vir myself gesê, get over it en gaan aan met jou lewe. Dis nie dat ek nie Matteus 5 vers 4 geken het nie. Ek het voor my trauma oor dit gepreek saam met twee ander tekste wat ek baie aangehaal het vir mense as hulle in pyn en lyding is. Jakobus 1 vers 2 en 3 wat sê my broers, julle moet baie bly wees as allerlei beproewinge oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die ander een wat ek baie aangehaal het was 1 Petrus 1 vers 6 en 7 wat sê verheug julle hieroor selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kon word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. En ek het gesê As hierdie drama en pyn en seer oor jou lewe kom, is dit God wat jou geloof toets omdat jou geloof vir hom belangrik is en daar moet jy bly wees daaroor tot die ellende my getref het op daai harde manier en ek letterlik aan die einde van myself gekom het. En ek voor God gaan staan en gesê baie dankie. As dit jy is wat hierdie ellende oor my pad gebring het, dankie hoor. Ek moet nou seker bly wees dat jy vir my sê, Here, my geloof is so belangrik dat jy daai vuur wat my geloof soos goud moet louter bietjie aangedraai het. Hy's bietjie warmer as 'n ander ou wat nou maar net in 'n motorongeluk was. So thanks hoor, ek was woedend julle en ek het gesê hoe siek kan dit wees as dit is hoe God se kop werk. En ek het hom afgeskryf. Want jy sien die persepsie wat ons het, God is in beheer. Hy laat dit toe. Tot die moeilikheid jou tref. Jy sien anders as Job wat in sy grootste ellende ek weet nie hoe nie, maar aan die Here bly klou het. Het ek hom net afgeskryf. En julle, ek het al soveel keer na my trauma met ateïste te doen gehad. Het julle hoekom word die meeste mense ateïste? Omdat hulle deur trauma gaan en God nie verstaan nie en hom afskryf en ek was op 'n mespunt en nie ek was daar. Weet julle wat is die fenominale Dit voel vir my ek sien 'n prentjie van hoe hoe God daar in die hemel sit en hy sê, "O oh, o, oh, o oh, o, oh, hier's moeilikheid. Hierdie ou gaan nie sommer net so draai nie. Kry alles in plek. Bo natuurlike ingryping. Paulus Damaskuspad ervaring." my ervaring was net nie 'n ervaring van lig nie. Iewers moet ek vir hierdie ou wys ek is regtig daar en ek is nie wat hy glo nie. En julle toe doen die Here dit met my met 'n bo-natuurlike belewenis van dat hy daar is. Ek kan dit nie vir julle beskryf nie. En in daai ervaring draai alles so. En ek kan na daai ervaring soos Job sê, Ek het baie van u geweet en ek het selfs oor u gepraat en ek het selfs oor die waarheid gepreek, maar ek het dit nooit verstaan nie. Maar nou het ek u gesien. U is hier. Dis 'n belewenis, dis 'n ervaring. Maar na daai ervaring het ek dat die Here ja, laat ek dit sê. Toe sit ek met die trauma van van my seer Maar ek sit ook met hierdie intense skuldgevoel aan die einde van myself oor sonde wat God gevloek het en afgeskryf het. Jy kan nie daai gevoel beskryf nie. Van nou toe God hom kom wys hy's hier. En jy kan nie weghardloop met my nou wil jy weghardloop van skuldgevoel van hoe kan ek voor hierdie God verskyn as ek hom afgeskryf het? Hier wat is die genade van sy belewenis van sy teenwoordigheid dat hy daar en dan vir jou sê ek vergewe jou. Dis ok, jy kry nog 'n miljoenste kans. Ek is hier. Ek is hier. En toe begin 'n pad in my lewe van ok Here, ek kan dit nie ontken nie. Maar nou wil ek verstaan hoekom? Hoekom laat u hierdie goed toe? Is u dan nou hierdie vrede God soos wat ek dit beleef het? En toe kom gee die Here die antwoord. Miskien het jy dit ook nooit geweet nie, maar hoor my vandag. Nêrens een keer in die Bybel staan dat God in beheer is nie. God is alomteenwoordig. Hy weet als. Hy het niemand nodig nie. Hy is als wat die Bybel sê. Maar die oomblik dat jy sê God is in beheer of jy sê God laat dit toe, dan trek jy daarmee 'n streep deur die manier wat God my en jou gemaak het. Hy het ons na sy beeld gemaak. Hy het ons gemaak met die vermoë om te kies. Ek sê altyd dit voel vir my hy het 'n vet kans gevat, maar hy het want hy het iemand gesoek wat soos hy hierdie liefde van hom kan vat en dit kan weer kaats en daarom moet ons soos hy wees om te kan kies. En daarom moes hy vir hulle sê, daar's 'n ander kant want jy kan kies, daar's 'n verkeerde kant. As hy stil gebly het, was hy oneerlik in homself. En God kan nooit teruggaan op die feit dat hy ons gemaak het met die vermoë om te kies nie. Hy kan dit nooit overrule nie. En ons het verkeerd gekies en teen hom gekies en ons rug op hom gedraai het En ons het alles wat God vir ons gegee het in die hande van die vyand oorgegee en die Bybel sê die vyand, die duiwel is die heerser van hierdie wêreld. Ons het ons rolle vir hom oorgegee. So ek en jy is op die vyand se terrein nie waar ons sit vandag. Hy hou nie van ons nie. En ek lees iewers in 'n boek, maar dit gaan vir my oop soos 'n lig wat hierdie ou skryf en sê as iets met ons gebeur, soek ons altyd die skuldige. En die skuldige is dikwels God, soos wat ek dit gedoen het. Die skuldige is die skuldige is dikwels Adam en Eva. Die skuldige is dikwels die duiwel. Die skuldige is dikwels ek, want mense sê God straf jou oor jou sonde. En dan sê hierdie ou, as jy nou die skuldige gekry het, vir die oorsaak van jou pyn. Wat help dit jou? Los dit jou pyn op nie. Jy's net nog kwaad vir iemand wat die skuldige is. Dit vererger net die situasie. En julle ons, ek het in Bybelkunde geleer hierdie ding. Ons het geleer God het 'n absolute wil en 'n toelatende wil. Dalk klink dit vir jou bekend. Wat sê? God is in beheer. Sy wil is absoluut. Alles staan vas. Hy is God, maar om te verklaar dat goed met my as 'n Christen gebeur en trauma en pyn, God laat sekere goed toe en dan word hierdie vers in Jakobus en Petrus gebruik gaan oor jou geloof tot God dit dan nou sogenaamd in jou lewe toelaat en jy besef maar hierdie is siek. En ek lees 'n artikel van die Duitse teoloog Jürgen Moltmann. En Moltmann sê nêrens in die Bybel het hy ooit geleer van God se absolute of sy toelatende wil nie. Al wat hy in die Bybel gelees het oor God se wil is van God se inlatende wil. God wat by Genesis toe ons met die met die vermoë om te kies ons rug op hom gedraai het, sy rug op ons kon draai en sê jy was gewaarsku. God het gesê in hierdie gemors wat die mens gekies het vir homself. Wie wat gaan ek doen omdat ek vir hom lief is? Ek gaan my inlaat in hierdie gemors. Ek gaan my inlaat op soveel maniere deur offers en tekens en later gaan ek my inlaat deur in persoon as 'n mens op hierdie aarde te kom staan en te sê dis wie ek is dis hoe dit veronderstel was om te wees dis hoe ek wil herstel wat julle verkeerd gekies het en dis eintlik wat Matteus 5 en Jakobus 1 en 1 Petrus sê Hierdie gedeelte sê nie God beheer hierdie pyn in jou lewe. God laat dit toe nie. Ons leef in 'n gebroke werklikheid. Dis die gevolge van sonde. Dit kan enige ding, kan enige een van ons enige dag tref. Dis die gevolge van ons keuse in Genesis 3. Maar wat God kom sê is as dit jou tref, is ek daar want ek het my ingelaat. Ek het nie my rug gedraai nie. Dit het my my lewe gekos om my in te laat en 'n verskil te maak in jou lewe. En net ewe skielik val 'n klomp goed vir jou oop. Johannes 16 waar Jesus sy disippels sê Ek sê dit vir julle sodat julle vrede kan vind in my. Dis wat ek kom bring, dit vrede. Maar sê hy, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. En dis nie 'n verdoemenis wat hy oor mense uitspreek nie, dis die realiteit van 'n sonde wêreld. Dit gaan vir jou tref, maar hou goeie moed sê hy, ek het die wêreld oorwin. Dis hoekom ek gekom het om in hierdie elende, in in hierdie nood as dit jou tref vir jou 'n encounter te gee met my dat jy nooit weer dieselfde kan wees nie. Romeine Paulus se hele ding oor hierdie van hoe erg die wêreld is en hy vergelyk die pyn en lyding en seer van die gevolge van sonde met 'n swanger vrou in geboortepyn. Die message sê all around as we observe a pregnant creation the difficult times of pain throughout the world are simply birth pangs but it's not only around us it's within us. Hierdie goed tref ons almal julle. Mag God beloof as dit my tref, is ek daar en waar ek is, is geluk, vrede. Em bruis jou pyn is wat hierdie gedeeltes eint sê, eintlik sê. Hou op om dit te ontken of to get over it. Erken erken dit want in die erkenning aan die einde van jouself kom dat jy nie meer weet waarheen nie is God daar en hy verander hy gee 'n nuwe lewe hy laat in die trauma en die pyn jou anders dink jou anders lewe selfs al gaan dit nie weg nie selfs al verander die omstandighede nie Matteus 5 sê gelukkig geseend extremely fortunate is jy as jy treur want jy sal vertroos word. Daai woordjie vertroos is die Griekse woord parakaleo. Nou daai woordjie sê to call neer. To invite to invoke by consolation comfort om in te nooi wat sê God as hy daar is in my pyn ek staan met my oop arms en ek sê moenie jou pyn wegbêre of ontken of beskuldig iemand nie kom met jou pyn ek nooi jou Matteus 11 vers 28 sê kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, daar kry jy rus, daar verander alles. Daar's geluk, daar's vrede. En julle wat is die amazing deel, hierdie woord parakaleo is dieselfde woord waarmee die Heilige Gees in die Johannes Evangelie beskryf word. Daar word gepraat van die Heilige Gees wat hy wat Jesus gaan stuur, die trooster, die Parakletos, dieselfde woord. So as Matteus 5 vers 4 sê God gaan jou vertroos, dan staan daar die Heilige Gees is hier. Hy's God in ons, by ons, met ons wat gereed is om jou te ontmoet in jou diepste seer en te pyn en te sê, "I invite you into my comforting arms." Kom net, want hier's geluk soos wat jy nog nooit beleef het nie. 'n Interessante ding van hierdie woordjie treur is dat daai woordjie treur nie net verwys na hierdie fisiese trauma of pyn of ellende wat ons tref hier van buite af nie. Hierdie woordjie treur is ook die woord wat in die Bybel gebruik word vir treur oor sonde. In sakken as voor God wees met my ellende en te weet ek is verlore en ek kan myself nie red nie. Seker die mooiste voorbeeld hiervan is Dawid in in Psalm 32 na sy trauma en sonde met Batsiba en 'n moord wat hy gepleeg het om hierdie vrou in die bed te kry. Dan sê Dawid: "Dit gaan goed." Hoor mooi. Dit gaan goed, gelukkig, geseënd, extremely fortunate. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie en in wie se gees daar geen valsheid weg is nie. Wie hulle wat maak ons met ons sonde, dieselfde wat ons met ons pyn maak. Ons smeer sousies daaroor. Ons sê ag, dit is nie so erg nie. Ons sê ag nee, moenie oordeel nie. Dis maar fyn. En die wêreld, julle in die kerk selfs, probeer sonde uit die woordeboeke uithaal en ons kan dit dalk regkry, maar jy kan nie sonde uit die diepste van jou siel uithaal nie. Dit vreet vir jou op En verstaan jy die oomblik dat jy van sonde af wegvlug en oor dit wil get over it, wil get omdat jy sousies daaroor gooi, gaan jy ook nooit die encounter met God beleef om vergewe te word daarvan nie. Hoor wat sê Dawid in in vers 3 en 5 toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe ek Maar toe het ek my sonde bely, dit nie weggesteek nie. Ek het gesê voor die Here bely ek my opstandigheid en U het my skuld vergewe. Jakobus 4 het 'n fantastiese gedeelte in wat sê dat ons moet treur en huil oor ons sonde, dat ons voor die Here in berou moet neervaal en hy sal jou optel. Ek weet vandag dat toe ek aan die einde van myself gekom het met trauma wat so my omgekeer het was die Here daar en toe ek kom sien vir wie hy is toe toe skiet die volgende trauma in daai stuk godverlatenheid van sonde wat jy nie glo ooit vergewe kan word nie. Ek het hierdie twee goed te gelyk beleef. Maar God het my nie gelos nie en hy het vir my 'n dubbele maat van homself gegee. Hy het my kom heel maak. Hy het my vrede kom gee. Hy het my sy geluk en sy teenwoordigheid kom gee en hy het my vergewe julle. Alles het verander. En nou moet jy jou stoel vashou. Ek kon dit nie aan die begin sê nie, maar ek kan dit vandag sê en ek kan dit uit my hart uit sê. Geseend, gelukkig, extremely fortunate is ek, Pieter, omdat my ma vermoor is. Want ek het die Here troos en liefde en vergifnis en vreugde beleef en leer ken soos nog nooit nie. Was dit maklik? Nee. Was dit lekker? Nee. Sal ek dit ooit weer wil hê? Nee. Sal ek dit ooit weer kies? Nee. Maar ek verruil die vrede en daai invite van God se omarming en dit wat hy met my gedoen het daarna en die geluk en die vrede wat ek het vir niks in hierdie wêreld nie. Ek het vir jou nog 'n storie. Carly, waar's jy? gebore met 'n siekte wat die groei van my geronde aantas. Soos gevolg daarvan het ek 18 bene al gebreek, 3 keer my rug gekraak en ek het ook skoliose en kifose in my rug. Maar deur al dit het ek altyd gesê as ek 'n been breek, die Here wil my iets leer, ehm um, sodat ek beter aan die ander kant kan uitkom, sodat ek weer iets vir iemand kan beteken. Maar my laaste ronde het my ondergekry want op 17 het ek 'n senuweestelsel siekte gekry wat gepaard gaan met ongelooflike pyn, brandende pyn in my hande en voete wat net nooit ophou nie. En dit het ook my bloedtoevoer aangetast en hoe my hormone uitskei. En vir 'n jaar lank was ek in ontkenning Ek het geglo ons niks fout met my nie. Ek is net soos almal anders. Ek het al hierdie groot drome en ek gaan dit bereik. En in my matriekjaar moes ek tot die einde van myself kom. En het ek besef fisies is ek regtig baie siek. En ek is nie soos die ander mense nie. En ek moes 'n tyd deurmaak wat ek intens gerou het, wat ek vir 'n paar maande net bly lê het En wat ek besef het, menslik gesproke, kan ek nie hierdie op my eie doen nie. En ek het genuen die Here nodig. En in my diepste pyn en my seerste seer, het ek die Here ontmoet soos nog nooit tevore nie. En ek het in sy oë gekyk en ek het sy absolute genade en liefde beleef. En ek het beleef hoe hy my net wil vashou en net vir my sê, "I get you." En ek moes aan die einde van myself kom sodat ek sy intense vrede kan beleef en sodat ek kan besef dat sy vrede beteken nie alles is oukei okay nie, maar dit beteken ek is nie in beheer nie en dit is oukei. Okay. Want dit wat aan die gang is in my lewe is soveel groter. En nou vandag kan ek met die grootste vreugde sê dat die oomblik toe ek God toelaat in my lewe en die oomblik toe ek hom toelaat om die grootste storm in my hart te kom stilmaak. Want ek het baie woede gehad. Ek het baie waaroms en hoekoms, baie pyn, baie seer, baie teleurstelling, baie drome, 'n hele lewe wat ek vir myself beplan het wat weg is. 'n hele verlede wat ek geken het wat weg is. En die oomblik toe ek hom toelaat om daai storm in my hart te kom stil maak en die storms rondom my saam met my te veg, het ek geleer dat hy my sterk genoeg sal maak sodat enige storm wat my tref, ek dit sal kan hanteer. En laas Paasfees het ek vir die eerste keer beleef hoe die Here vir my sê, kyk, my seun hang aan die kruis. Hy beleef intense pyn en ek kon dit keer, maar ek het nie, sodat hy vir jou sondes kan sterf. Dit beteken nie ek's nie lief vir hom nie. Ek is jy so lief vir hom dat ek hom toelaat om te doen wat hy bestem is om te doen. En ja, ek maak jou nie fisies gesond nie, maar ek is so lief vir jou. Ek weier om jou te laat gaan en emosioneel sal ek jou 100% genees. En solank as wat jy in my bly, sal jy sterk genoeg wees en sal jy staande bly. En in daai oomblik het ek besef dat in my siek wees en in al my verlies is ek werklik geseënd. Want ek het 'n tipe diepte en insig en wysheid en volwassenheid wat ek nie andersins sou gehad het nie. En ek het die intense voorreg om die Here op sulke besonderse manier te ervaar. En ek het die voorreg om ietsie kleins van die pyn wat Jesus Christus aan die kruis gelei het vir ons te kan beleef. En ek dink min mense kan dit sê. Dankie. Dankie Carly. Eintlik kon ek maar net dat sy gepraat het. Die hele gehoor ontkenning. Maar die oomblik toe ek hierdie pyn en bruis en rou en aan die einde van myself kom, toets God daar. Dit is wie hy is, julle. Here, dankie. Dis wat u kom doen. As u met 'n teks soos Matteus 5 vers 4 ons menslike wêreld se appelkarre kom omkeer vanmôre. En ons kan net hier sit vanmôre en sê gelukkig is ek, geseënd is ek. In my diepste trauma en my grootste berou oor my sonde. Want U staar. Deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. En deur die bloed is ons vrygespreek. En kan ons met ons trane in ons hartseer, in ons omstandighede hier uitdaans vandag. Omdat U ons vertroos deur die Heilige Gees wat sy arms net oopgehou het en ons net invited, ingenooi het vanmôre in U teenwoordigheid. Dankie Here. Dankie. Dankie dat U bereid was om sonder God van God verlate te wees in die grootste pyn en die dra van ons sonde sodat ons in ons grootste pyn en berou oor ons sonde nooit weer sonder u sal wees nie dankie amen